Армағайына ел басылымы егеменнің 13-ші сәуірдегі санына шолу жасасақ, өздеріңізбен бірге мен ажар ер болған. Бүгінде елімізде 2000-нан астам жас ғалым 17 миллиард теңгенің грантын еленіп, жыл сайын 500 отандық маман бюджет есебінен әлемнің жетекші орталықтарында ғылыми тағылымдамадан өтеді. Иә, бұл білім және ғылым министрі Асқат аймағамбетовтің өткен аптадағы президент қабылдауында берген есебінің бір парасы ал елімізде білім мен ғылым саласына әсіресе ғылымның дамуына дәл қазіргі кезеңде баса мән беріліп отыр соның шеңберінде президенттің жолдауда берген тапсырмасының бірі ғылым туралы заңға өзгеріс енгізілді сондай ақ үкімет отырысында ғылымды қаржыландыру мәселесі қаралып ал мұның бәрі ел экономикасындағы қарқынды әрі жүйелі түрде атқарылып жатқан жұмыстар жөнінен хабар беріп тұр толығырақ осы мәселе жөнінде аға тілші сұңғат әліпбайдың экономиканың өсуі төрт бүтін оннан төрт пайызға жеделдеді атты мақаласынан оқи аласыздар етігің тар болса дүниенің кеңдігіне не пайда дейміз ғой иә есіл бойын жағалап еңсе тіктеген жас отбасылар күн санап көбейсе де әлеуметтік жағдай жыра дәл солай бәз қалды бәсекемен бизнестің бел ортасында жүрген кәсіпкерлер тұрғын үй кешендерін көптеп тұрғызғанымен сол тұрғындарға қажетті білім ошақтарының қазығы да қағылмай тұрғаны тағы бар бұл туралы толығырақ әріптесіміз рауан қабидолданың зерттеуінен оқи аласыздар тұрғын үй көп білім ошағы тапшы атты мақаласында аманат партиясы жанындағы азаматтық қоғам мен мәдениетті дамыту жөніндегі мирас республикалық қоғамдық кеңесінің биылғы алғашқы отырысы өтті отырыс барысында биыл үздік бабалар шығармасы жылдың үздік кітабы жас қаламгер және бабалар аманаты атты айтыс ұйымдастырылатыны жөнінде сөз қозғалды толығырақ тілшіміз бану әділжанның бабалар аманаты атты айтыс ұйымдастырылады деген мақаласынан оқысаңыздар болады әзірге осы келесі шолуда аман есен жүздескенше